Bienvenidos a Marihuana Television News. Feliz 2019 a todas las personas que aman nuestra querida planta y a las que no, también. Tarde o temprano la amaréis. Diciembre, en nuestro último programa del año, nos vamos a Viena, a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y asistiremos a la International Cannabis Policy Conference, donde la cannabis fue el centro de atención para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. También estaremos en la tercera edición de Expo Medewit en Colombia, un país que se prepara para ser una de las despensas internacionales más importantes de cannabis medicinal con un futuro que promete. En Top Cultivo, los mejores consejos para controlar el pH y además estrenamos nueva sección para los cultivadores más exigentes, Test and Grow. ¡Empezamos! Según el CIS, el 84% de españoles está a favor de legalizar la marihuana medicinal y casi el 50% de la población el uso adulto y personal. Mientras tanto, el gobierno de España sigue inmóvil y poniendo zancadillas. La ministra de Sanidad, Carcedo, ha declarado que la regulación del uso médico del cannabis no está en la agenda del gobierno. El Observatorio Español de Cannabis Medicinal denuncia la vaguería, el bloqueo y la crueldad de la clase política para este tema, recordando que ya existe de evidencia científica sobre los beneficios que aporta a las personas pacientes. Y que la solución no pasa por cerrar tiendas donde se venden productos de CBD, ni retirarlos, ni cerrar las asociaciones canábicas. La solución pasa por regular esta situación ya Recordaros que el observatorio ha realizado durante 2018 un muy interesante estudio analítico de muestras de aceites comerciales de cannabis enriquecidos en cannabidiol, CBD, y podéis verlo y descargarlo en su página web. En noviembre se celebró el segundo Fórum de Clubes de Asociaciones Canábicas de Cataluña en la Universidad Autónoma de Barcelona, que culminó con la segunda declaración de Bellaterra firmada por todas las entidades participantes. En ella se constata que las asociaciones canábicas forman parte del tejido social y que son parte de la solución, no el problema. La primera semana de diciembre se celebró en la sede de Naciones Unidas en Viena la sesión 61 de la CND, Commission on Narcotic Drugs. Nuestra periodista Clara Sativa estuvo allí para cubrirlo y esto es lo que nos trae. Estamos en Viena, en Austria, y hemos venido a cubrir la sesión 61 de la CND, Convention on Narcotic Drugs. La Comisión de Estupefacientes de la ONU, la CND, es el órgano central de formulación de políticas de drogas dentro de las Naciones Unidas y el encargado del sistema de fiscalización de narcóticos. Esta comisión es la única que puede modificar las listas de sustancias controladas, y en esta última sesión es lo que se esperaba, algún cambio positivo para la cannabis, como dejar de estar en la lista 1. Pero eso no ocurrió, y el bloqueo continúa. We gathered with about 30 different uh, NGO members um, from around the globe to listen for the expert committee's recommendation on the cannabis scientific review. We came today because the WHO was going to announce um, the findings of its November meeting. What happened was June they had a pre-review of cannabis uh, they found enough information to warrant going on to a more critical review. That review was held in November, and today was supposed to be released the findings of that review. They've continued to block the process. Um, cannabis was asked to be looked at scientifically, uh, uh to be assessed scientifically. So here we are again in the process. Yes, they fulfilled their obligation to the process, but they're not releasing the findings, which was obligated to be done today. So today we were all here and and um, very much anticipating the recommendation from the WHO's expert committee on drug dependence on their recommendation around the scheduling of cannabis. And, um, and unfortunately, they were unable to communicate their recommendation today um, because they said they had not yet received clearance. So that was somewhat disappointing. We could speculate that there may be some political interference or just some concern from WHO because this is a very highly politicized issue at the moment in the discussion on, on the drugs debate. It's the never-ending story of cannabis. Um, but the, the, interesting thing is, I'm I'm actually pretty hopeful uh, because the synthetic cannabinoids were made a Schedule Two, and the claim that they are as equal, if not more dangerous than cannabis. Um, we're looking at hopefully cannabis as a Schedule Two. I can't see how cannabis can remain in a Schedule One and have a, a substance that's declared to be equal to or more dangerous than cannabis and, and have it a schedule two. So I'm really optimistic that at least we're looking at a schedule two recommendation and possibly even a three, which is why the director general is a little upset. But it's all speculation at this point um, until we get the, the actual recommendation. El fin de semana de la CND, del 7 al 9 de diciembre, tuvo lugar también en Viena la International Cannabis Policy Conference, un evento de suma importancia organizado por la ONG transnacional FAT, Think and Do Tank, donde se puso a la cannabis como alternativa vital para los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, establecieron en 2015 la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. La ONG FAT organizó la International Cannabis Policy Conference para reivindicar la planta de la cannabis como alternativa para cumplir estos objetivos. La International Cannabis Policy Conference es la conferencia internacional sobre política del cannabis y más que una conferencia es un evento de encuentro entre todos los trozos de la sociedad, que sean los políticos, que sean los funcionarios técnicos, que sean la sociedad civil canábica, las ONGs, las empresas canábicas legales o quizás mm, semi-legales, los investigadores, los pacientes, las familias, poner en contacto a toda esta gente en un foro que permite hablar de políticas del cannabis con un foco que trata de la agenda del desarrollo sostenible y de cómo a la vez las políticas del cannabis pueden ayudar a lograr estos objetivos, que son objetivos compartidos por todos los países, y también ser ventajas para una, unas sociedades más sostenibles. This plant provided us for, for hundreds, thousands of years. We was using this plant as a renewable source. Started this industrial revolution and we are not anymore sustainable. Yeah? So maybe we have to think like why why it happened that we became like so unsustainable. The fact that we're here for this World Health Organization thing, which is unique. It's the first time in the treaty system that they've ever reviewed cannabis. That, together with something else, this sort of big picture thing, sustainable development goals, which goes to you know, finding ways to work all together as a planet and one set of priorities, the environment, health, well-being, safety, peace, security. Abogar por una política de drogas que contemple siempre los derechos humanos, la salud pública y con una conciencia sobre eh, la biopolítica que tiene que estar siempre de la mano con esos derechos. Me parece que es muy importante que empecemos a pensar en el cannabis como una planta y normalizar la relación, el vínculo que tenemos con las plantas, porque hemos perdido el vínculo de alguna manera a través de bueno, la vida urbana, a través de eh, los medicamentos que solamente se reciben en pastillitas. There will be never a study on cannabis Perhaps in 30 years and what should we do with the patient until this time? Every time we go to the government, they say, well, we're beholden to the 1961 Convention and all the rest, and we can't change anything because the United Nations says so. The number of uses that uh, it has is really incredible. I don't know of any other plant that has both medicinal uses and industrial uses and building material and food and paper and uh, textiles and energy. Creo realmente que una eventual regulación en México puede tener mucho más peso que las recomendaciones de la OMS porque tendríamos Canadá, California y México, lo cual también puede acelerar el proceso para una regulación en los Estados Unidos. Y sobre todo lo que ha sonado mucho en esta conferencia en temas de género y de mujeres es la idea de una red internacional. Entonces, Creo que, como siempre, el problema es el tiempo y los recursos, pero no será por falta de voluntad que las mujeres queramos organizarnos y ayudar a cambiar el mundo con nuestras aportaciones. Women are very involved in cannabis cultivation. Certainly in southern Africa, the women are usually the farmers. And this is for two reasons because women are very good at growing things and being connected to the land, and also because a lot of the men and, and young people have left the rural areas and have gone to the cities. Also, traditionally in South Africa, old women smoke cannabis. We will never reach gender equality if companies objectify women to sell their products. Just keep that in mind as you're developing your corporate sustainable development policies. El tema del cultivo de las plantas es un tema femenino totalmente y creo que prohibir cultivar plantas es un tema principalmente masculino. What happens when a movement becomes an industry? That's the question that you need to ask yourself. That's the question that you need to get an answer to before you leave Vienna tomorrow. Because that's the most important question that needs to be answered. That is the solution to a lot of the policy changes that are happening around the world. California, we were the first to legalize medical cannabis. Today, there are over 50,000 outdoor cannabis farms. California regulation is a horrible example of taking a plant that is just a plant and everybody trying to make a bunch of money off it. I think there was a regulatory term here used in one of the panels that was shit show. <laughs> it's really convoluted and confusing. Estamos organizando esto desde la sociedad civil y organizaciones sin ánimo de lucro, con apoyo del sector canábico, pero con apoyo sobre todo de más de 60 ONG de todos los continentes y para mí es impresionante tener tanta, tanta resonancia y es, es muy positivo ver que la gente se une para, para cambiar las políticas del cannabis. Things that are measurable, things that people appreciate you know, for their quality of life, instead of the usual Narcotics control uh, priorities are, did we arrest more people than last year? Did we cut down more plants than last year? Did we successfully throw more people in jail last year? Instead of that, if we can you know, replace that with these sustainable development goals, that actually could have a really big, big impact on our world. Deseo para el futuro, deseo igualdad en una regulación de todas las drogas y todas las sustancias a nivel mundial, reconocimiento del daño que se ha causado, subsanamiento del mismo y sobre todo deberes para los que gobiernan y derechos para los que son gobernados. El desarrollo local, evitar que las transnacionales tengan el mayor poder y darle más pie a la gente de los lugares, cooperativas, clubes, etc. The battle is over, but the war is not Plants are just plants. La revolución será feminista o no será. Y ahora Top Cultivo, la sección en la que te daremos valiosos consejos para controlar el pH. Este es un factor necesario para obtener el máximo rendimiento a tu cultivo. Los cultivadores más inexpertos muchas veces se olvidan de que este aspecto será el que permita alimentarse a las plantas de una forma adecuada. Por ello, hoy queremos daros algunos consejos sobre el pH. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la trae Índico 420 desde Almería. Nos pregunta por qué su planta se ha vuelto amarilla y está perdiendo masa foliar. Hola Índico 420. Probablemente el tono amarillo de tus plantas sea debido a una mala regulación del pH en tu solución de riego. El pH es la medida utilizada para conocer el nivel de acidez o alcalinidad de una disolución, a partir de un cálculo de la cantidad de iones de hidrógeno que contiene. La importancia de este nivel de acidez radica en que será el que determine el grado de solubilidad y absorción de muchos de los nutrientes con los que alimentamos a nuestras plantas. Por ello, el pH juega un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que según el nivel de pH que tenga el agua de tu riego, podrán obtener todos los nutrientes que necesitan y distribuirlos correctamente por todo su organismo. De esta manera, tus plantas crecerán perfectamente. Recuerda que la escala o rango del pH va de 0 a 14, pero los números en los que deben jugar los niveles de acidez de nuestras soluciones de riego debe estar entre 5,5 y 7, dependiendo de la fase en la que estén las plantas o del sustrato que estemos utilizando. Si en algún momento el riego supera o está por debajo de estos niveles, las plantas tienden a amarillarse y a perder hojas como lo han hecho las tuyas. Nuestra recomendación para ti, Índico, es que reajustes el nivel de pH de tu solución de riego, ya que parece que lo tienes bastante alto. Seguro que si lo haces comprobarás cómo el color de tus plantas cambia rápidamente y se ponen fuertes y sanas. Ahora es el turno de Adri, desde Uruguay. Adri nos pregunta cómo puede regular el pH de su cultivo, ya que es la primera vez que planta. Hola Adri, lo primero que debes saber es el nivel de pH que tiene tu solución de riego. Para ello necesitarás algún medidor electrónico con el que poder realizar esta tarea. Aunque existen muchos tipos de medidores, nosotros nos decantamos por los electrónicos, ya que son mucho más fiables y precisos que otros más baratos que hay en el mercado. Además, son muy fáciles de usar. Tan solo tendrás que introducirlo en el líquido de riego con todos los fertilizantes que utilices puestos y ver en qué nivel de acidez está tu pH. A partir de aquí recomendamos los nuevos reguladores de pH de Top Crop. Con ellos te será muy fácil regular los niveles de acidez de tu riego. Estos productos, tanto el pH más como el pH menos de Top Crop, te permiten aumentar o disminuir el pH del agua de tus soluciones nutritivas según sus necesidades. El rango óptimo de pH en la zona radicular para la mayoría de las plantas y variedades está entre 5,5 a 6,5. Ten en cuenta que los valores extremos de pH pueden provocar la no ingesta de ciertos nutrientes, permaneciendo en una forma no asimilable para las plantas y mermando su correcto desarrollo. Por ello, estos nuevos reguladores del pH de Top Crop te asegurarán que la solución de irrigación que vayas a darle a tus plantas esté en su punto correcto de acidez. Cuando tu solución esté por encima de los valores recomendados, añade pH-. Cuando pase al revés, que los niveles estén por debajo de lo adecuado, usa pH+. más. Y por último le toca el turno a Javi desde Málaga, que nos pregunta si conocemos algún truco natural para ajustar y regular el pH de nuestras plantas. Hola Javi por supuesto que podemos darte algunos trucos naturales con los que intentar regular el grado de acidez del riego de tus plantas. Por ejemplo, si quieres empezar con un agua de calidad en la que diluir tus nutrientes, deberías usar agua de osmosis. Lo bueno de este agua es que mantiene un pH estable de 6,5, por lo que tanto subir o bajar su nivel de acidez no será una tarea tan complicada. Además existen diferentes filtros de osmosis para el agua de tu riego, muy económicos con los que podrás tener agua de primera calidad para tus cultivos. Otro truco podría ser el usar remedios naturales a la hora de ajustar el pH. Por ejemplo, puedes usar zumo de limón para bajar algunas décimas el pH o incluso bicarbonato para subirlo, pero te recomendamos que lo mejor es comprar un kit de productos. El motivo principal es que estos ya están testados y funcionarán a la perfección y los remedios caseros que puedas hacerte no habrán pasado ningún filtro a menos que tengas un profundo conocimiento de lo que estás haciendo. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy, esperamos que os haya sido útil y desde ahora mantengáis siempre vigilado el pH de nuestro riego. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. y Estados Unidos sigue legalizando, pero esta vez en el cultivo de cáñamo industrial. El presidente Donald Trump ha promulgado la legalización del hemp, del cáñamo, un cambio que se espera desencadene cambios sísmicos en el mercado de la industria cañamera. La firma de Trump en la ley agrícola elimina inmediatamente el cannabis industrial por debajo del 0,3% de THC de la ley de sustancias controladas. El cambio también se aplica a los extractos, incluidos el CBD y otros cannabinoides. Los productores de cáñamo están más felices que nunca y declaran que esta industria está explotando más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, con posibilidad de unos 50.000 productos, desde textiles hasta productos biocosméticos y alimenticios. Todo sostenible. Por otro lado, la lista de países del mundo que se apuntan al cannabis medicinal no para de crecer. Ahora Reino Unido, Perú, Tailandia y parece que hasta Corea del Sur y Filipinas también lo harán muy pronto. Pero hoy nos fijamos en Nueva Zelanda, donde la cannabis con receta para pacientes ya es una realidad y el ministro de Justicia ha confirmado que el país celebrará en 2020 un referéndum para legalizar el consumo de cannabis para uso adulto. Spain, wake up! Colombia está en un proceso de transformación en la producción de materias primas para medicamentos basados en cannabis. Nos vamos a la Expo Medewit y desde allí también os contaremos cómo van las cosas por otros países de Latinoamérica. Colombia está en un proceso de transformación en la producción de materias primas para medicamentos basados en cannabis. Esto es posible gracias a una legislación que desde 2016 reglamenta el uso del cannabis con fines terapéuticos y ha motivado la implicación de emprendedores e inversionistas nacionales y del exterior, principalmente canadienses, que confían en que Colombia se pueda convertir en una despensa internacional del cannabis medicinal. Expo Medellín 2018 ha sido un reflejo de esta situación, donde hasta el momento se han otorgado más de 200 licencias entre las de cultivo no psicoactivo, transformación de productos derivados cultivo psicoactivo, producción y comercialización de semillas, investigación y fines científicos. Se espera que los negocios en torno a la marihuana se multipliquen en los próximos años, en un país con unas capacidades agrícolas privilegiadas. Todo el mundo habla de Colombia. Eh, Colombia es el principal tema a hablar hoy, aparte de México y de Macedonia tiene un potencial enorme, sobre todo para la, eh, para la producción de CBD. Tiene grandes ventajas competitivas, así que sería mejor, lo mejor sería que se aprovechen esas ventajas. Sorprendidos del acogimiento por la gente, del interés que tenían por, obtener nuestras semillas, la verdad que muy grato, casi estamos fuera de stock, no tenemos casi variedades ya y es la mitad del segundo día. Más de 10.000 personas nos acompañaron en esta tercera edición y bueno, el éxito ha sido éxito total. Toda vez que con el apoyo de grandes marcas que nos encuentran, que nos acompañan en Expo Medellín, nuestra tercera versión, hemos hecho un evento de talla internacional en el Jardín Botánico. Tenemos personas de más de 25 países del mundo presentes en Colombia, en la ciudad de Medellín. Y bueno, acompañados de los niños, acompañados de la mamá, acompañados de los científicos, hemos hecho un gran evento, un gran evento de talla internacional, hoy el mundo nos está viendo. No nos está viendo como personas malas, no. Hoy el mundo nos está viendo como unas grandes personas que quieren desarrollar medicina desde Colombia y que la quieren sacar al mundo. Un elemento a destacar en este proceso es la implicación tanto de pacientes como de la clase médica y científica. Unos pacientes que esperan contar con una medicina confiable y asequible. Unos doctores que pueden prescribir el cannabis en todas las especialidades médicas, sin restricción en las dolencias y una clase científica que ve cómo se abren puertas a la investigación y al desarrollo profesional. Por parte de la academia y la comunidad científica se tiene una gran expectativa con todo esto que está sucediendo en este momento y estamos poniéndonos al día porque se requiere una gran base de investigación científica para poder lograr una industria fortalecida del cannabis en Colombia. El personal médico es menos escéptico que en España. Están empezando a, quizá no todos, al menos en la, en la corta experiencia que yo he tenido, quizás no todos están entusiasmados con el cannabis y muchos siguen mirándolo con reticencia, pero el hecho de que el gobierno apoye eh, los programas de cannabis medicinal y permita que las empresas se vayan instalando, pues y ahí van ocurriendo también cada vez más eventos relacionados con el cannabis medicinal. Esto da lugar a que los médicos se vayan formando, eh, no solo profesionalmente, sino que vayan teniendo una información, una formación mucho más clara y objetiva de qué es el cannabis medicinal, y para qué sirve. En esta edición de Expo de no faltaron las mujeres canábicas, quienes presentaron la investigación Mujeres, Cannabis y Geopolítica en América Latina y realizaron el Foro Internacional de Mujeres Canábicas sintonizadas con mujeres de todo el mundo. Eh, y en Latinoamérica, bueno, la mujer canábica es una sujeta política que tanto desde las empresas como desde el lado de la academia y, la parte social, ¿no? De, trabajar en territorio, eh, hay una unión mayor eh, y bueno, y generando conciencia a través de la, educación popular, que creo que es una de las bases que más nos ayudan a pensar este tema y a futuro. aprovechar aprovechamos la presencia de expertos internacionales en la expo para preguntarle al doctor Diego Cruz sobre la situación del cannabis medicinal en Chile. Estamos con un medicamento que está en pos de ser aprobado, pues faltan los estudios clínicos fase 3, que se llama Canaviol... que la lástima es que tiene un costo relativamente elevado. Si bien es más barato que los otros medicamentos en base a cannabis que hay en el mercado, tiene un costo que es un poco elevado, pero la verdad es que cada vez se va avanzando más, hay más comprensión de parte de las policías, de los políticos, así que se va avanzando. También curiosamente es un movimiento que parte más desde los pacientes, entonces la aprobación parte más bien desde las bases, es un poco distinto a lo que pasa en otras cosas. Sobre la reglamentación del cannabis medicinal en Perú nos habló Francesca Brivio, de la Fundación Gotas de Esperanza. Hacemos incidencia política, tenemos conversaciones con la comisión que está viendo la reglamentación de la ley, eh, reuniones con la ministra, nos unimos a la FECAME, que es la Federación de Cannabis Medicinal en el Perú, porque nos dimos cuenta que juntas éramos más fuertes, entonces teníamos mayor llegada en el Estado y en el gobierno y ese es un trabajo que nos ocupa muchísimo tiempo, eh, la reglamentación que ya está a punto de salir, la ley la tenemos hace más de un año y sobre la norma marco que permitirá la apertura de México en el mercado canábico, reflexiona el abogado Giuseppe Di Raimondo. Ya en este momento se han abrido regulaciones para la importación de determinados medicamentos y productos, algunos psicoactivos y otros no. Y pues estamos eh, esperando a que se apruebe y se discuta en el Senado y en el Congreso de la Unión de forma específica la norma marco que va a permitir que México inicie el procedimiento de apertura en el mercado canábico. Tenemos eh, la posibilidad de hacer un trabajo bien y yo espero que así sea como se desarrolle, un trabajo bien hecho que contemple no solamente a la industria, sino que contemple también al usuario y a los grupos que se encuentran en vulnerabilidad. Y ahora el momento que todos estabais esperando, llega nuestra nueva sección de cultivo avanzado con Miguel Jimeno, Test and Grow. El cultivo en interior para el consumo propio ha proliferado en los últimos años debido a la seguridad y discreción que ofrece el usuario doméstico, un método indispensable para el cultivador urbanita. Pero el alto coste de la energía eléctrica y un aumento de la conciencia ecológica han motivado una enorme evolución en las técnicas de optimización en los cultivos de interior y en el coste energético de los mismos. Más producción, más seguridad, más control, menos consumo. Soy Miguel Jimeno y hoy voy a presentaros una nueva sección en la que pondremos a prueba las tecnologías más innovadoras en lo que al cultivo de cannabis indoor se refiere. Las genéticas más premiadas, los tratamientos más eficaces o las soluciones más eficientes bajo el test de calidad más exigente. Tu cultivo a prueba con A la mayoría de usuarios y cultivadores les preocupa el medio ambiente y prefieren el cultivo en exterior y natural. Pero la inseguridad jurídica, los robos, los horarios indiscretos, las visitas inesperadas, un clima desfavorable, una mala cosecha o sencillamente la falta de espacio provoca que muchos autocultivadores deban resignarse a tener que decantarse por el cultivo indoor como única alternativa. ¿Esto quiere decir que cultivo indoor y sostenibilidad son conceptos irreconciliables? La industria, mediante la I+.D., busca satisfacer a un usuario cada vez más concienciado con la huella ecológica de sus acciones, pero que mantiene una gran exigencia en lo que a producción se refiere. Sumado al aumento constante del precio de la energía eléctrica, ha provocado la aparición y mejora continua de tecnologías como el LEC o el LED, que aspiran a rebajar el consumo sin perder un ápice de productividad ni de calidad en las cosechas. Pero, ¿esto es posible? ¿Pueden estos nuevos avances reducir el consumo eléctrico y el impacto medioambiental sin que se vea menguada la productividad? ¿Cuánto se puede ahorrar? ¿Es posible amortizar la diferencia de precio respecto a una lámpara convencional? Para contestar a todas estas preguntas y muchas más, vamos a poner a prueba un prototipo, un sistema LED de última generación y de fabricación española, el Octopus. El Octopus es un sistema LED que permite un alto grado de configuración y control sobre las necesidades lumínicas de la planta en sus diferentes ciclos. Los componentes que conforman este panel son de máxima calidad. Tiene un diseño elegante, con acabados cuidados. Es de fácil manejo, ya que se puede operar desde el panel de control o desde un móvil o tablet, incluso a distancia con la app Octopus. Este panel es capaz de reducir el consumo de energía hasta un 50% con respecto a los HPS convencionales sin menguar la calidad de las flores. Permite abarcar todo el espectro lumínico necesario para que las plantas se desarrollen de forma adecuada y ofrece una serie de configuraciones muy interesantes como el control automático de parámetros de la temperatura y la humedad, modo nocturno o la posibilidad de incrementar la incidencia de luz ultravioleta durante la fase de floración, y requerirá de un grado de conocimiento avanzado y algo de experiencia para sacarle todo el partido a este completo equipo. ¿Será capaz el sistema LED de Octopus de exprimir al máximo nuestro cultivo con menos consumo? Para poner a prueba este sistema LED, hemos seleccionado una variedad que estuviera a la altura, nada menos que toda una campeona con numerosas copas en su palmarés y valor reconocido, la Green Poison del banco de semillas Sweet Seeds, una todoterreno capaz de conseguir excelentes resultados en los climas más adversos. La Green Poison de Sweet Seeds es una variedad híbrida de genética con predominancia principalmente índica, 70-30, un cruce de gran sabor, efecto potente de fácil cultivo y muy alta producción. Es capaz de producir entre 500 y 650 gramos por metro cuadrado, unos 45 gramos por planta. Tiene un crecimiento muy veloz y vigoroso, una fase de floración muy rápida y explosiva, creando grandes cogollos y convirtiéndose en una superproductora de flores con apenas 7 semanas de floración en interior. Se estructura en forma de un poderoso cogollo central, bien apretado y rodeado de otros secundarios, sus cogollos, muy poblados de resina y con una alta concentración de cannabinoides, desprenden un aroma muy intenso dulce y afrutado. Su sabor es complejo, como a flores y fruta amarga. Su efecto psicoactivo es muy potente y duradero, debido a la alta presencia de THC, sobre el 20%. ¿Estará a la altura nuestro sistema LED de conseguir un registro de gramo vatio con la potente Green Potion? Y para que nuestra campeona rinda al máximo nivel, nada como mantener la máquina bien engrasada y con una dieta rica en macro y micronutrientes, que solo la experiencia de Canaboom y su línea Full Cream puede ofrecernos. Para nutrir a nuestras plantas seguiremos la tabla de riego más completa y avanzada de la línea Full Cream de Canaboom. La línea Full Cream contiene en sus envases toda la experiencia de Canaboom, con más de 20 años dedicada a la fabricación, investigación y comercialización de productos para cultivo y jardinería, fertilizantes, enraizadores, potenciadores, estimuladores, vitaminas, un completo catálogo totalmente a disposición del cuidado de nuestras plantas. Con la tabla mágica de la línea Full Cream de Canaboom, aumenta el rendimiento de tu cultivo a nivel máximo. Ya tenemos todos los elementos y las Green Poison listas para germinar. En nuestro próximo programa os contaremos con todos los detalles los primeros pasos de la bestia que tenemos entre las manos. Nos vemos en Test and Grow, el reto gramo Empezamos el año con el calendario a tope y el punto de mira puesto en San Canuto y las diferentes convocatorias que se realizan a lo largo del territorio español para este fin de semana. Como en Barcelona, el día 17 tendrá lugar en el prestigioso edificio del CCCB la presentación de la campaña Consumo con Derechos, que pretende visibilizar y denunciar las consecuencias de la prohibición con un vídeo que dará mucho que hablar. El sábado 19, en la Nou Bostik, humor, música del mundo, política, poesía, talleres y hasta cine en el Hans Museum. También habrá buenos humos en Alicante, Fuerteventura o Madrid, donde se celebrará el mismo día 19 la Copa de la Marihuana de la histórica asociación AMEC, la número 22. Y hablando de copas, atentas porque el 26 y 27 de enero llega la novena THC Valencia Cup. olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 176. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica gratuita. Y recuerda visitar cáñamo.net y la revista Cáñamo, que este mes publica su número 253 con regalito y lo último de la cultura canábica. Ah, y la marihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices y hasta pronto. ¡Feliz año! San Canuto, Castelló Club, en secas en el ritmo. El 19, el 1 de uno, brindan humo con los cuyos, junto a todos somos uno, en honor a este submarino y todas nuestras oraciones, oh santo señor del porro, patrón de las extracciones, que nos protege de los males y brinda grandes flores, a ti que solo dan machos, a quien quiere cañamones, nuevas generaciones, calidad, concentraciones, regulares, aún lo creo, siguen siendo las mejores. Monos dos para la manifa, manifestación por la legaliza. va. Monos dos para la manifa, por la santa hierba y mi tan querida grifa. Nuestro santo, un rey danés de voto hongo, vinieto de Canuto el Grande. que cachongo! Mejor lo lía en casa con la rasca, no hay paciencia. Nos vemos en la copa de la THC en Valencia.